Memang dekat. Maksudnya, kalau kita mempunyai ataupun kita mengumpat, jauh-jauh atas sedikit. Ha, Bagi sana, jangan tak mengumpat lah. Senang cerita. Sudah ada juga kebaikannya, mana ni, PKP ni. Banyak sudah orang yang mengumpat. Okay? Anak, kalau mengumpat. tuan. Ah. Semua pulang nak uh, naik mana sini? Ada tiga dong. Ada satu. Berarti, oh, berarti. Ada dong, ada. Dua. Okey, jadi kita mulakan uh, ah, manis kita pada ini untuk itu kita persilakan semua untuk pendiri bagi sama-sama kita berikan lagu nak lagu dan juga sahabat tanah itu kita persilakan. Thank you. pegawai penerangan dan papar yang berbahagia Encik Ismail Kalina, penolong pegawai kesihatan persekitaran kawasan papar ketua unit eh, UIP pejabat kesihatan papar yang uh, dihormati Encik Jaidin Samad uh, eh, MPKK Kampung Brunei Ulu Kimanis dan uh, yang berbahagia Puan Asyah Ladi uh, Ketua Kampung Brunei Timani, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Persilakan Encik Ismail Karina, Nolong Pegawai Kesihatan Sekitaran kuasa Papar, juga Unit UIP uh, uh, Pejabat Kesihatan Papar untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan selamat yang Jadi sebelum saya teruskan ada beberapa perkara. Okay. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan kita punya kes terkini COVID. Sebab kenapa kita di PKP sebab penyakit COVID-19. Okay? Penyakit COVID-19. Ada lagi dia tahu kan COVID-19 ni? Ada lagi? Ada lagi dia tahu? Eh, kalau anda tahu masalah tu. Yang apa ni? Yang teruk seluruh dunia. Tetapi ingat inilah. Inilah penyakit yang paling teruk. Okay? Penyakit ni dia sangat berbahaya kepada golongan-golongan tertentu. Okay? Tentu ada golongan yang Ah, bukan dia berpuluh dia berpuluh dia dia berpuluh lain. naik dia golongan kanak-kanak dan golongan orang tua dan golongan-golongan yang ada penyakit penyakit yang apa ni penyakit orang kaya tahu kamu penyakit orang kaya apa Ah, itu penyakit orang kaya tinggi darah kencing manis jantung ya tapi sekarang penyakit ini dah punya orang kaya miskin dia sepunya juga Nurma baru kehidupan kehidupannya dia sudah sudah apa ni baca resmi lah untuk kita untuk kita amalkan. Okey untuk mas ni untuk pakai mas ni kita tengok betul betul. Ha? Ada orang pakai mas terbalik. Okay? Eh? Ada orang pakai mas terbalik. Mas ni pakai ya, yang putih di dalam yang biru di luar. Cuba kamu tengok mas kamu. Ada <laughs> pakai mas terbalik. Dia bukan apa. Kamu tengok susuran dia tu. Susuran dia punya betul susuran dia punya di dalam tu. Kalau kamu pakai terbalik, bila kamu bercakap, dia keluar. Sementara bila orang cakap, orang sakit cakap, dia menyangkut. Cuba kamu tengok dia punya susur. Dia tengok betul-betul, siapa terbalik. Ha. Kalau yang putih ke dalam, dia begini tu. Jadi bila kita cakap, dia keluar. Bila orang cakap, dia jatuh. Yang biru tu keluar. Nah, macam ni dia katakan. Jadi bila orang cakap, dia jatuh terus. Air air dia tu. Tapi kalau kita pakai terbalik, bila orang cakap, bertakung air dia di situ. Okay? Kena tengok ada fungsi dia, tu. ada dia, ada fungsi dia tu. Setiap dia punya apa tu? Dan pakai terbalik. Kalau pakai terbalik, boleh juga lah. Boleh melindungi diri kita tetapi. Dia kena sama. Okay? Jadi kunjung mengunjung ni, tidak digalakkan pada masa sekarang dan kita kena elakkan. Okey, begitu juga perhimpunan yang mengajarkan perhimpunan ajak ni. Okay, sebab kuasa sekarang ni kita kena ingat SOP kita di bawah MKN, eh, bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita punya SOP untuk menjalankan semuanya di bawah MKN, Majlis Keselamatan Malaysia. Negara. Majlis Keselamatan Negara. Bukan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Cuma Kementerian Kesehatan adalah salah satu daripada kementerian yang berada di dalam untuk mengubah apa-apa juga itu. Oke, itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi lah kepada Tuan eh, Ismail, Ismail Karina atas uh, eh, jawaban yang tepat ya dan memuaskan. Jadi kalau ada soalan bolehlah berjumpa secara peribadi dengan beliau. Okey. Dan kita teruskan eh, acara kita dengan uh, ceramah yang kedua, Encik Muhammad Abdul Rahman untuk menyampaikan ceramah beliau. Begitu majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia prihatin dalam norma baru. Ah itu pasti mau bagi tahu pada hari ini. kita dalam kehidupan yang baru, norma baru, ya. Dan juga uh, uh, apa kita dalam sempurna dengan bulan kebangsaan ini uh, kita sebenarnya uh, dalam apa orang bilang masih lagi dalam PKPP jadi kita ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dalam norma baru Nah, kita masih lagi uh, menguat memperhebat, memperkasakan dan juga menggelorakan semangat bulan kebangsaan kita pada tahun ini yaitu tahun 2020 dan kita haraplah semua warga penduduk di sini kita kasih kibarlah kita kibarkanlah secara gemilang malah kita punya rukun negara pun sudah mencapai 50 tahun sejak pengisytiharannya pada tahun 1968. Uh, ah, yang agak penting iaitu penyertaan simbolik uh, ah, jalur pemilang. Jadi selepas ini tuan-tuan puan-puan, um, kibarkanlah. Ya. Kibarkanlah, kita kibarkanlah jalur pemilang di rumah-rumah kita. Kerana apabila kita cakap, kita cinta. Okay. terima kasih. Terima kasih kepada kita punya NPKK, Encik Muhammad uh, Francis, huh? Muhammad Sukri, uh, Francis, NPKK daripada Gaduh. Terima kasih juga kita punya orang buat uh, NPKK Kampung Brunei, Encik um, Wasli, Wasli Putih. Nah, ini orang buat uh, rumput tetangga, um, orang buat kita di sini. Terima kasih banyak dan juga semua para hadirin yang uh, ada di sini. Terima kasih juga. Bendera daripada pegawai penerangan daerah Papua. Untuk menerima bendera daripada pegawai penerangan daerah Papua. Ada yang terbalik. Gambil Mr. Mark Channel Lambai tangan, lambai Okay, okay. Jangan lupa like dan juga subscribe Okay Okay, selesai Sudah Okay Alright Terima kasih banyak